Salut! Astăzi este despre a steriliza, care în dicționar este a distruge microbii, incapabili de a procrea sau a castra. Astăzi mă apucaseră niște temeri pentru ceea ce îmi doresc eu să realizez și mi-am dat seama că îl castrez visul meu cu următorul lucru. Dar dacă se va întâmpla nu știu ce chestie rea pe care mi-am imaginat-o eu. Așa că dacă vrei să-ți castrezi visul, aplică formula dar dacă și mm, îngrijorează-te și nu o să se mai întâmple. Vorbesc serios. Chao.